Bienvenue dans cette vidéo LibreOffice Writer sur le détourage. Comment détourer une image insérée dans un texte Clic droit Adaptation du texte permet dans un premier temps de définir l'écoulement par rapport au cadre. Par exemple, adapté à droite. Ou encore, relatif à la page. Mais, comme dans cet exemple, le détourage permettrait au texte de couler au plus près de l'objet. Pour cela, clic droit, adaptation du texte, contour Il est naturellement possible de personnaliser le détourage. Annulons celui-ci. Puis cette fois-ci, faisons adaptation du texte, éditer le contour. Nous pouvons utiliser des formes prédéfinies, rectangle, ellipse par exemple, dessiner simplement la forme et cliquer sur Appliquer pour visualiser le rendu. Nous pouvons également utiliser des formes libres double cliquer pour terminer et appliquer. L'autocontour est également accessible dans cet éditeur. L'édition des points permet d'en rajouter et déplacer afin de peaufiner par exemple le contour automatique. Cliquez sur Ajouter des points et enfin cliquer à l'endroit où nous désirons un point et puis ensuite ajouter autant de points que nécessaire et valider par appliquer. Avec cette autre image, voyons l'outil pipette. Donc éditer le contour. L'outil pipette permet d'indiquer un seuil de tolérance pour la sélection des couleurs. Cliquez ensuite sur l'outil, puis sur la couleur concernée. Validez le message d'avertissement dans cet exemple, nous pouvons ensuite passer en mode édition des points pour entourer les points désormais superflus et appuyer sur la touche Supre afin de les supprimer, puis cliquer sur Appliquer.